fâché, pas un d'être fâché. moi je suis Mais je veux Méchant. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah,

Kamu mu marapidi Parti à Rinka. Sofia après, gano. Narudisha après, No. p r i n t e r a c o n a v a l

見てまおうね。 Mano, nós temos que chegar no... Deu, né? Hum, mas okay. que filme, Ok, Hermit. Baixa a é essencial. Откуда я смогу весь спросить? У нас самый шумный piaccio cercare, almeno. Quello non era quanto al mare un cammino. Ma ci Quanto la piaccio mulengamia tena nome sikwasa unomangarilanini